Unha contrata de cento e pico mulleres, cando, cando os homes son, o mellor, un, un 20%, pois se, eh, se lle está otorgando a categoría os homes. Solo os homes, sin ningún criterio e, e sin ninguna sin ningún, ni, ningún, ninguna forma que falamos ca empresa e nos dixeron, eu preguntei en concreto por que lle tiñan que dar a categoría aos homes e non me superan contestar, simplemente porque subían as escaleiras e nos dou a risa a todas. carga de traballo, estamos cubrindo vacacións, estamos cubrindo baixas, eh, cubrir unha baixa o millor cando xa levamos un mes e pico con unha persona de baixa e, e a carga de traballo vai sobre nós. Non vai sobre os homes, que non, non estou en contra deles, ni moitísimo menos, que les desempeñan o seu traballo, pero considero que tanto o seu traballo como o noso é prácticamente o mismo, non requiere que teñan unha categoría máis ou, ou menos que a nosa. E a empresa nos está discriminando en todos os sentidos, leva moitos anos así. É que en este momento se están vendo cousas abismales. En, en moitas empresas, por ser muller, cobras menos. Por, por ser muller, che cargan máis de traballo. E eles se van de rositas. Por que non hai igualdade? ¿eh? Nos o que queremos é igualdade. Nada máis.